Evet. E, bundan birkaç gün önce aynı Tim'de e, bir yazı paylaştım ben. E, onun üzerine Ayrıldız Tim'den Mehmet İshak Telli abimin bana ulaştı ve 10 10 gün içerisinde Mehmet, Mehmet abinin kitabı elimde 15 Temmuz Sipar Askerleri diye kitabı şu an elimde Mehmet İshak Teli'ye çok teşekkür ediyorum. Ülkelere, ülkelerine yaptığı katkılarından dolayı IELTS de başarılar diliyorum.